Nilivyotoka nje kwa kweli, nilikuta pembeni ya geti kulikuwa kuna kitambaa kimefungwa cheupe, yaani kimefungwa kama maiti yanavyofungwa ya Waislamu. Baadaye ni kile kitu kawa kinanivuta, kinaniambia wazi kwamba nitoke nje. Sasa tukawa tunavutana vutana, kilivyoniachilia mimi nikapoteza fahamu. naita Tatu Swayo Goma. Mimi ni mzaliwa wa mkoa wa Mara. Mimi ni mama yake na Saidi mzazi. Taarifa za msiba ulizisikia lini na ulikuwa? Taarifa za msiba nilisikia nikiwa Msoma, nimelala nikapigiwa simu, ilikuwa ni saa saba za usiku ndio nikapigiwa simu nikaelezwa, mtoto wa kaka yangu yuko kisiwani anaambia kwamba shangazi, umeshasikia nini? Nikasema mimi sijasikia kitu. Kasema basi huku Saidi amempiga mke wake pisto. Nikamwambia amempiga pisto, tatizo ni nini? Akasema hata na mimi rafiki yake ndiye amenipigia simu. Naona sasa baadaye ndio nikaendelea kumuulizia, kana akakata simu, akanaambia subiria kwanza tujaribu kupeleleza. Basi nikamuuliza Saidi yuko wapi? Atuya ah, Saidi hajulikani yuko wapi, subiri kwanza. Kwa hiyo maelekezo tutayatoa kesho. Basi ndio asubuhi yake nikawa niko pale nyumbani, ndio taarifa zikaja kwamba Saidi wamekuta huko gari na yeye mwenyewe akiwa amejiua. Ndio nikachukua utaratibu Chukua mtoto wa dada yangu na kaka yangu, ndio tukaja moja kwa moja mpaka tukafikia wapi, pale msibani. Tulipofikia pale msibani, kwa kweli walinipokea vizuri hao wakulela wangu, kaniingiza mle ndani, baadaye nikakaa, then nikatoka. Ndio jioni mtoto wa kaka yangu akanichukua akanipeleka kule Nyasaka mpaka sasa hivi tulikuwa tunatoka kule Nyasaka tunashiriki pale Kilioni. Tukitoka pale Kilioni tunarudi kule Nyasaka. Sasa jana ndio nilikuwa pale Kilioni, wakaona kunaambia pale kwamba kijana wangu ameshapatikana ziwani huko amekufa. Ndio nikafanyaje? Wakanichukua pale kama kimya kimya, wakaniambia wazi kwamba twende nyumbani tutakuja kesho kwenye mazishi. Sasa nilivyofika pale, mtoto wa dada yangu ndio akaniambiaje, oh mama Saidi ameshapatikana, amefariki. Wamemkuta wapi? Ziwani, amefariki. Ah, kwa kweli sikujisikia vizuri, sema eh, jamani eh, sasa tukawa hapo sasa, tukasema jamani, sasa mambo ya kukaa hapa kawaida, huyo mtu ameshapatikana, ibidi tufanyeje? Twende pale nyumbani. Sasa kuja nyumbani hapa tukakuta wamefunga. Mpaka sasa hivi tuko nje navyotuona Na kwa nini wamefunga? Labda funguo wameulizia. Yaani kwa kweli sijapata wafunga. Eh. Na, na hamjafanya mawasiliano yote kujua? Wapo wanayefanya vijana eh, mpaka sasa hivi wako huko kwenye mazishi wakimaliza. Sasa sijui kinachoendelea ni nini. Mama Saidi wamesema alikuwa na ugomvi na mke wake, na alikosema kabla tukio lijatokea, wiki moja kabla walikuwa wamegombana pia na mke wake. Labda wewe kama mama mzazi aliwahi kusimulia au mm. kukuambia chochote kuhusiana yeye na mm. mke wake? Mie kwa kweli, maana huyu mke wake amemwoa mwezi wa kumi na mbili tarehe thelathini naona, lakini mimi nilikuwa sijasikia ugomvi wao wote yaani walikuwa wananisalimia vizuri, wanampigia simu, tunaongea nao. Kwa hiyo ugomvi wao mimi kwa kweli sikujua, ila tu kuna kipindi kijana wangu aliondoka kwenda wapi kisiwani, alivyorudi ndio akamkuta sijui akaja eh, wakaibiwa humo ndani mwao TV ndio sasa akanipigia simu akaniambiaje, mama, mimi nimeibiwa nime TV lakini nimetoka kisiwani kuja kuifuatilia Matokeo yake mimi kuja hapa nyumbani, kufika nikakuta, nikatoa TV ndogo chumbani kwangu, kabidi nifanyeje? Ni tusikilize hapa sebdeni, tukawa tunaangalia angalia TV, lakini moyo ukanituma wazi kwamba toka nje. toka nje, kwa kweli nilikuta pembeni ya geti kulikuwa kuna kitambaa kimefungwa cheupe, yani kimefungwa kama maiti yanavyofungwa ya Waislamu. Baadaye ni kile kitu kawa kinanivuta kinaniambia wazi kwamba nitoke nje. Sasa tukawa tunavutana vutana, niachilia mimi nikapoteza fahamu. Nilipoteza fahamu, mke wangu akampigia baba yake simu, kamwambia baba, sisi huku tumepata matatizo moja mbili hivyo. Kwa hiyo baba yake muda huo huo akawa ameshapata mganga na kumletea hapa nyumbani, jinsi marehemu Saidi alivyopigia. Sasa kipindi hicho huyo mganga ameshamfanyia madawa, amesha pona, naona juu. Sasa asubuhi yake akanipigia hiyo simu, akanieleza hivyo. Sasa alivyonieleza hivyo, nikamwambiaje, sasa unaendeleaje, nije? Akasema ah, mama usihangaike kuja, mimi najisikia kama naendelea vizuri na mganga bado wanafanyaje, wanaendelea kunitibu. Ndio baadaye akaniambiaje, mama eh, baba mko amesema hivi anamle, wameenda huko, wameenda kunua madawa waje wafanyeje, wanitengenezea afu baadaye mengine wafanyeje, wasafisha hapa nyumbani. Sasa je, unajisikiaje? Akasema mimi kwa kweli sijisikii vizuri, pamoja kwamba nitengenezea madawa, lakini sijisikii vizuri kwa hili liyopo ila we usije. Akasema kwa nini nisije? Hmm? tatizo kubwa ile umeibiwa Alafu leo hii umekuta matatizo nyumbani kwako, kwa nini mimi nisije? Naona akanikatalia. Baadaye nikampigia baba mko wake simu, kamwambia baba, nasikia huko hivi na hivi hivi na hivi. Akanambiaje, eh, hilo tukio limetokea saa saba za usiku, lakini uzuri nilikuwa mtaalamu yuko hapa jirani, nikamchukua nikamtengenezea madawa madawa mengine, ndio hapa tunasafisha hapa nyumbani, mnayaosha hapo nyumbani. Sasa Idi akawa tuongee naye tena, akawa natafuta simu yake haipatikani. Kumbe huyo alikuwa ameshakimbia tena kwenda wapi? Kisiwani. Ndio akateremka, ilikuwa siku ya Jumamosi. Ninavyosikia sasa kwenye maelezo sema kwamba siku ya Jumamosi alivyokuja alimkuta mke wake hayupo, naona akampigia baba mkwe wake simu, akasema je, binti wako yuko huko? Akasema hayupo. Eh, eh, yupo yupo eh. Sasa kama yupo maana piga simu yake haipatikani. Sasa kama ndio hivyo, mpigie simu, mwambie mimi na njaa. No, ndio baba yake akampigia binti yake simu. Sasa mama, hapo hapo ulivyosema kuwa kuna hilo tukio ambalo Saidi alikutana nalo yeah, la kukutana na kitu kimefungwa kama maiti yeah, mnalihusianisha hilo tukio labda ndo sababu ya hiki kilichotokea hivi sasa? Kwa kweli naweza nikasema ndicho sina uhakika kwa kweli, naona siwezi nikaongea kitu e, maana yeye alikuwa na akili yake timamu na mke wake tangia alimuoa walikuwa wajagombana wala nini, na walikuwa wanapendana sana. Sisi tumekula hapa sherehe yao siku ya kufunga ndoa hmm. naona na ndoa yao ina miezi mitano hmm? Sasa huyo alivyotoka alivyompiga simu ya mwanamke sijui mara ngapi, simu haipatikani naona baba yake na akamtafuta, kumbe Yasa nani ndio baba mkwe wake, akamwambiaje binti wangu ametoka hapa na nani na mama yake ameenda kupamba biharusi huko, sasa ngoja nimpigie. Akampigia simu ya, ya mkamana ipatikane. ya binti wake, ndio akampigia mke wake kamwambia, wewe mwanao yuko wapi? Mume wake ametoka kisiwani, anasema ana njaa, aenda afanyeje, ampikie. Naona sasa huyo aliingia hapa ninavyosikia kwenye saa mbili za usiku. Sasa ndio sijui ndicho chanzo kwa kweli. Saidi alikuwa ni kijana wa aina gani? Saidi alikuwa tu kijana wa kawaida, labda labda alikuwa na hasira, labda na nini e, hasira kwa sana, kwa kweli hasira alikuwa nayo, naona alikuwa na hasira na wivu alikuwa nao. Asante mama. Kwa sasa hivi nini kinaendelea, labda kuhusu mazishi, taratibu zinazofuata? Yaani sasa hivi tunategemea wakisha maliza kumzika mke wake ndio tutapata taarifa maalum. E, kwa maana kuna vijana wangu nimewatuma huko kwenda kushiriki kwenye mazishi huko, na sasa wakija, labda ndio tutapata taarifa maalumu ya kuzika, tutasafirisha mwili tupeleke Msoma au tutazika hapa, ndio sasa labda tutaeleweka baadaye. Yeye Na alikuwa na, mke wake wa kwanza mpaka sasa hivi tunaye hapa, lakini walikuwa wameenda kwenye mwili wa marehemu kule hospitali, sasa hivi wako kwenye maziko. Ana watoto wawili mke wake mkubwa kabisa, na mwenyewe naye wamefunga naye ndoa e, na mpaka sasa hivi yuko hapa na mama yake yuko hapa na baba yake yuko hapa e. Na huyu alikuwa ni mke wake bado mpaka sasa hivi, au walikuwa wameshabaki kwa wazazi kwamba sio mke na mbite? Alikuwa ni mke, yani, mimi ninavyohesabu ni mke wake, maana ha, hakumpa taraka no. Kwa hiyo alikuwa ni mke wake maana si kitu kinachothibitisha wazi kwamba sasa tumeachana, ni taraka, lakini alikuwa hajatoa taraka. Kwa mimi namhesabu ni mke wake na ndiye mka mwanangu mkubwa kabisa. Huyo mwanamke bado alikuwa yani anaishi akimtegemea Saidi au alikuwa na maisha yake mengine? Alikuwa anaishi yani kama ni mwenyewe tu huko, kama walikuwa nawasiliana mwanaume, kwa kweli siwezi nikajua, maana mimi naishi mbali sawa. E, kama walikuwa wanawasiliana wenyewe, siku hizi mambo yamekuja ya simu, siwezi nikajua e, lakini mimi ndio najua, ndio mkama